大家好，这里是 GPD 官方频道。那今天呢，我们在这里要给大家分享的就是古墓丽影崛起。呃，大家都知道古墓丽影崛起呢，它在以720模、720P 的模式下，在 g p t Win 二上的运行帧数大概在啊十几二十帧，十几帧吧。我们可以先来看一下。 这里，如果我将我将帧数调到七二零 P，好，啊，放近一点，调到七二零 P，然后让我们来看一看它的帧数。 这个是刚进游戏山顶那个那一段啊，大家可以看一下这个游戏画面。嗯，大概在十五帧，对着山顶，大概在十五帧的样子。好，十五帧显然是不够咱们玩的，那我们要怎么设置让它调到最优化，最少要达到二十三四帧呢？ 下面就让我们来看一下怎么去优化它。呃，首先呢，肯定跟其他的游戏一样，我们先从分辨率下手。那我们打开分辨率选项，大家可以看到这分辨率的选项，这里只有三个选项啊，只有幺二八零乘七二零 P，还有幺二八零乘六百。 和八百乘六百，那我们就选择最低的八百乘六百，然后应用，然后其他的，你看调成八百乘六百之后，实际上它的在掌机上的那个效果并没有很大的变化。然后预设，这里直接选到最低就可以了，选择最低，其他都不用管它。大家可以看到，在这个画面下面呢，它的。 帧数已经大幅度提高了，那我们再进游戏看一下。好，这里已经到二十多帧了，二十五六帧，二十二三帧。当然，面对山顶可能还会降到二十帧。 大概就在二十帧左右。那么，如果在山顶这里二十帧，如果在神庙是叙利亚那个地方吧，我记得也不是太清了，可能会降得更低一点。呃，现在这个帧数属于堪堪可以玩的那个阶段。那如果你想更流畅一点呢？那我们让我们接下来继续设置。 接下来的这个设置方法呢，其实也比较简单，我们不用去改什么 mode 啊，什么什么都不用改。这里显示这里，把这里调成全屏关掉。那么全屏关掉之后呢，你可以看到它的分辨率啊，就在这个地方，这个地方调的。你想调到多少？我们先往下降两档，看一看，降两档。OK，它就变扁了，对不对？变得好扁。 然后可能字也看不大清，那我们就用猜的，先进去看一看，往下调了两档之后，进游戏是什么样的情况？ 这帧数是稍微高了一点，起码这里不会降到二十以下。但是这个画面真的是真的是玩不了，太扁了，你这这完全都失真了，而且这里而且这个地方还在不停的降这个帧数，这样肯定是玩不了的。那我们要怎么把它调整一下呢？好，那我们现在来调整它。 那首先呢，我们需要让我们的机器的桌面的分辨率就是降到比较低的一个阶段。我们就它那里面可以设置八百乘六百，那我们也调到八百乘六百。好，调到八百乘六百之后，大家发现这两个有两个大黑边。呃，当然，如果你不想要两个大黑边的话，我们就把它。 拉伸一下，全屏缩放一下，这样看着虽然有点扁，但是占全屏可能会比较，某些强迫症同的同学可能会比较舒服一点。OK，调好桌面分辨率之后，让我们进游戏看一看。调好分辨率之后呢，我们进了游戏，你们会发现，哎，那个扁扁的画面没有了。 然后我们再以这个往下调了两档的分辨率进游戏看一下。当然，你可以把上下面的任务栏和上面的这个边框都隐藏掉，或者我们直接把它拉到最大。OK。 这里大家可以看到，FPS 明显有提升，大概能维持在二十五、二十六，比之前下到十八、十九的会好很多，而且画面也没有那么扁。之前有掉到二十以下，现在是不会掉到二十以下。嗯，好，那我们再往下降两档，看一看是什么样的效果。 好，我们又回到主画面，让我们再往下降两档。你看，在这个分辨率模式下，其实这个字都是很清晰的。这个字是很清晰的，可能你们通过这个视频相机拍出来的不够清晰，但是我这里看是非常清晰的。再往下降两档。 好，降两档之后，分辨率我们可以看到提高一点，但是这个时候呢，这个文字可能看的就不会是很清楚。然后，改变，确定，退出。现在这个文字属于刚刚可以，可以辨识，它的辨识度属于刚刚可以认得出来这个文字上写的啥。我们进游戏看一下。 现在比之前可能高了一到两帧，能到二十四。之前这里大概是在二十二、二十三的样子，整体能高一到两帧。那么如果在山顶上以这个分辨率出现呢，在呃某些复杂的地方，可能会是二十帧左右吧。等会儿我们去做一个，它这个游戏有一个测试游戏性能。 测试技能的一个功能，等会儿我们去做一个测，那个以现在这个模式去测试一下它的平均帧数是多少。好，下面呢，我们就在这个刚刚设置的那个模式下面来开始性能测试，开始性能测试。 那么这个游戏它在设置的时候还有一个选项叫 D 叉十二打开或者关闭，呃，我在网上看到有些朋友说打开这个 D 叉十二会使它的帧数提高，但实际上我在测试的时候，打开和关闭我并没有发觉它对帧数有很大的影响，呃，可能还需要一些其他的设置，至少我在设置的时候我没有没有找出什么很大的不同。 然后呢，它在呃这个模式，就像我们刚刚讲到的，它在山顶的帧率应该不会掉下二十二。好，进入下一个场景可能会稍微低一点不过那应该也是比较特殊的场场景，可能那种低帧率的场景应该是转瞬即逝，就是那一瞬间一下。 顺便说一下，机器是在十二瓦的功率下运行的，十二瓦的功率。呃啊，对了，那个 D 叉十二，它对帧率可能没有什么影响，但是它会很大幅度的影响你的读盘速度。就像刚刚这种转场的那种场景，它需要非常非常长的时间才能进入下一个场景，非常非常长。所以。 我做这个测试的时候，就是把它完全关闭的。让我们耐心的等待他把这个测试做完，应该还是很快的，可能就。 几分钟的样子，等不及的朋友可以直接拉到最后去看一下那个结果。 好，我们测试完毕了。我们看一下它的是什么？可能你们那儿看不大清楚啊，我可以给你们读一下：在山顶的 FPS 为三十三点六六，在叙利亚那边 FPS 二十点六八，在山谷的二十七点六五，平均 PS 为整体分数二十七点五二 FPS。所以说，整体来说应该还是不错的。 那么今天的节目呢就到这里了。大家有对对这个节目有什么疑问的话，还请呃评给我们评评论和留言。然后呢，喜欢我们的话还请订阅。谢谢大家，我们下次再见。